Melhorou. Cadê o leão? Cadê o leão? الصخرات قدامي Mark the location. لكم في كله ايزي كله ايزي اوكي اليسار فات على البيت قدام قدام انت واتش اوت انا بس فنشت لك اه افنش شاطر لا يا زلمه مبلغ العظيم بطل والله نعم. العظيم بطل والله بطل